ленс эрежеси келгиле индукциялык нур деп аталган нерсе менен болгон тажрыйбаны жакшылап карап көрөлү бул жөнөкөй түзүлүш атайын стендте горизонталдуу түрдө эркин айланып кете ала турган алюминий пластина менен учтарына бекитилген эки алюминий шакекчеден турат шакектердин биринин оюгу бар экинчиси туюк Магнетизм боюнча мурунку тажрыйбаларда биз алюминий диамагнит башкача айтканда магнит менен өз ара аракеттенбеген заттар экенин аныктадык бирок эгерде магнит катуу шакекчеге фронталдык жактан анын кесилишинин тегиздигине жакындаса абал түп тамырынан өзгөрөт эми магнит шакекчеден алынып андан алыстап кетсе эмне болоорун карап көрөлү биз сөзсүз түрдө чыгарышыбыз керек болгон биринчи тыянак өзгөрүлүүчү тышкы магнит талаасы үзгүлтүксүз алюминий шакекчеге кирип экинчисин магнитке айландырат анткени биз шакек менен магниттин өз ара аракеттенүүсүн так байкайбыз бирок табигый касиеттери боюнча магнит болбогон алюминий шакек кайдан магниттик касиетке ээ магниттик талаалар электр агымдары тарабынан пайда болорун эстесек маселе чечилет бул магнит жакындаганда же алыстаганда алюминий шакекчесинде электр тогу пайда болуп алюминий шакекти магнитке айландыраарын билдирет бул божомолду текшерүү үчүн келгиле магнит кесилген шакек менен кандайча аракеттенерин карап көрөлү магнит бөлүнгөн шакек менен өз ара аракеттенбейт анткени өткөргүч жабык эмес жана мындай шакекчеде индукциялык ток пайда болбойт демек индукцияланган магнит талаасы да пайда болбойт бирок келгиле индукция нуру менен болгон тажрыйбанын башына кайрылып ушул убакка чейин биздин көңүлүбүз жана түшүнө албай келген бир чындыкка кайрылалы магнит менен катуу шакектин өз ара аракеттешүүсү боюнча тажрыйбада магнит жакындаганда демек магнит агымы шакекчеге киргенде шакекчеде карама каршы багыттагы өзүнүн магнит талаасы пайда болуп магниттик шакекченин күчөшүнө жол бербей турганын көрөбүз сырткы магнит талаасы анткени бир эле аталыштагы магнит уюлдары бири бирин түртүшөт магнит шакекчеден алыстаганда демек шакекчеге кирген магнит агымы азайганда шакекчеде тышкы магнит талаасы менен бирге багытталган жана анын азайышына жол бербеген өзүнүн магнит талаасы пайда болорун текшерүү оңой анткени карама каршы уюлдар бири бирине тартылат тажрыйбаларды орус физиги эмили ленс жүргүзгөн бул эксперименттерден анын аты менен аталган белгилүү эреже чыгат ленс эрежеси жабык өткөрүүчү контурда пайда болгон индукциялык эмф демек анын магнит талаасы менен индукциялык ток ал пайда болгон магнит агымынын өзгөрүшүнө каршы аракеттенет